どうか最後までご声援よろしくお願い申し上げます浮世の空に凛と立つ花 Thank you. 黒潮ビールはいありがとうございますはい最後に感謝を思いをいっぱい込めてお礼したいと思います気をつけレありがとうございましたありがとうございました。黒潮ビュー